Respekt beinhaltet so viel. Äh, man kann Respekt in ganz vielen Worten sagen. Also man hat Respekt vor etwas oder Respekt wegen etwas. Ähm, wenn man sagt, man hat Respekt vor einem gefährlichen Hund, dann sagt man, dass man Angst vor ihm hat eigentlich. Ähm, ja, Respekt ist ein schweres Wort. <laughs> Ich denke, dass das nicht so einfach zu beantworten ist, weil das auf das Verhältnis zwischen den beiden Menschen, um die es hier geht, ankommt. Zum Beispiel die, der, der, der äh, Schüler, der müsste dem Lehrer gegenüber Respekt haben, weil er seine Autorität anerkennt. Und die, die, äh, der äh, Lehrer, der muss dem Schüler gegenüber auch Respekt an den Tag legen, weil er ihn als Schüler akzeptiert und anerkennt und wertschätzt auch. Ja, also für mich ist das, dass man den anderen achtet, dass man wirklich guckt, dass der andere, äh, dass man sich mit dem so verhält, wie man es gerne für sich selbst hat. Also ein respektvoller, äh, ein respektvoller Mensch sollte Danke und Bitte sagen können, er sollte sich entschuldigen, wenn er Fehler macht und er sollte nett zu anderen sein. Auf Wiedersehen, hallo, tschüss. Äh, und allgemein ja, freundlich sein. Ist Respekt kommt vom lateinischen Respektus, vom Zurückblicken, Rückschau halten oder auch ähm, Rücksicht nehmen. Und äh, darin ist eigentlich schon alles, oder damit ist alles schon gesagt, der respektvolle Mensch nimmt Rücksicht. Und zwar vor allen Dingen auf seinesgleichen und äh, die Dinge, die in irgendeiner Form mit in der Schöpfung berücksichtigt sind. Also Tiere, Menschen und eben auch die Erde, ne? also das, was uns umgibt. Für mich hat Respekt zunächst mal mehrere Bedeutungen. Das eine ist äh, so ein, ein Begriff von, man weiß, da hat jemand Macht und kann das auch gegen einen verwenden. Dann bleibt man auf respektvolle Distanz. So im Sinne von Vorsicht, bissiger Hund. Das kann man ja auch auf Menschen und solche Situationen übertragen. Das Wort Respekt, das beinhaltet ja schon was. Äh, Respekt haben oder äh, Respekt erwarten oder äh, ja, mich respektvoll benehmen. Das kann man so oder so auslegen. Und deswegen ist das schwierig, jetzt eine Deutung reinzubringen. Was ist eigentlich Respekt? Habe ich Respekt? Ja. Ich habe schon Respekt, aber haben die anderen Respekt? auch die Erwachsenen mir gegenüber. Ne? Und dann muss ich sagen, also ich, ich komme auch manchmal nicht gut an. Ne? <laughs> Dann bist du aber betroffen und denkst, oh verdammt, ich hätte gern ein bisschen mehr Respekt erwartet. Ne? Ist aber nicht so. Da muss ich damit leben. Ne? In Afrika sind die ältere Personen, die, die bewahren das Wissen, weil die meisten, die meisten Kulturen haben überhaupt keine Schriften. Äh, deswegen dienen die ältere Leute als die, die Bewacher die Bewacher die, die, diese, diese, diese, diese Tradition. Der Ältere oder sagt man, die Eltern haben ja diesen höheren Ne? Wir haben letzten Endes alle die gleichen Rechte. Nicht nur das Alter, berückt, das Alter berechtigt nicht äh, oder hat nicht den Respekt gepachtet, sondern Respekt ist etwas Gegenseitiges. Es ist kein Anspruch, es ist kein Rechtsanspruch, sondern eine Haltung, eine Voraussetzung im Miteinander. Das hat aber ähm, auch sehr viel für mich persönlich damit zu tun, mit diesem Grundsatz, erster Artikel des Grundgesetzes, äh, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das ist für mich auch eng gekoppelt mit so einem Grundsatz, vor Gott sind alle Menschen gleich. Das ist Teil meines Selbstbewusstseins, aber auch ähm, veranlasst dann so eine gewisse Bescheidenheit darüber, dass ich ganz unverdienterweise relativ privilegiert lebe. Das Thema ist ja, wie gesagt, total vielseitig. Sage ich mal so, nicht eindeutig definierbar. Ne? Aus dem ersten Blick, sage ich mal so, Respekt ist ja eben einfach Leute zu beahnen, wie man selber beahnen werden möchte. Das ist erstmal so im ersten Punkt. Aber wenn man eben kulturmäßig betrachten, also wenn man äh, in diese Dimension, äh, äh, sagen wir, andere Länder, andere Sitten, was als respektlos in anderen Ländern empfunden werden, ist ja anders bei anderen Ländern. Also ein respektvoller Mensch sollte auf jeden Fall sehr tolerant sein denn Toleranz beinhaltet ja, dass man Respekt anderen gegenüber ähm, aufbringt, dafür, dass sie anders sind, dass sie in einer anderen Kultur aufgewachsen sind und auch nach dieser anderen Kultur leben. Ähm, und das ist sehr wichtig. Also die Toleranz ähm, ist ein Aspekt, den ein respektvoller Mensch auf jeden Fall ausleben sollte. Respektvoller Mensch, der muss Respekt vor sich selbst haben und andere Menschen respektieren. Das heißt, ähm, andere Menschen ähm, Acht geben und äh, ähm, sich auch selber Art geben. Ich glaube, dafür ist es sehr wichtig, dass die Menschen über gewisse Umgangsformen verfügen, zum Beispiel, dass man sich richtig begrüßt und verabschiedet und auch, dass ähm, Sachen wie Dankeschön und Bitte ähm, benutzt werden. Wenn man es genau betrachtet, die höchste Form der Ehrerbietung, die wir einem anderen gegenüber bringen können. Danach kommt noch die Ehrfurcht und die ist ja letztendlich göttlich. Und so weit wollen wir jetzt nicht gehen, aber es ist die höchste, ähm, die höchste äh, Achtung des anderen. Dann gibt es den Respekt, den man zollen kann einer Organisation, weil in einem demokratischen System diese Macht übertragen wird ähm, sozusagen, der hat dann die Befugnis, die Macht auszuüben, weil die Gesellschaft das braucht. Polizei, Ordnungsdienst. Und das ist auch ähm, okay und man verhält sich respektvoll, wenn man nicht sieht, dass jemand da die Macht missbraucht. Wie ich Respekt verstehe, es ist was anderes, wie ähm, die Leute hier in Deutschland Respekt verstehen. Aber ist der Respekt ein freundliches Miteinander? nehmen und geben und nehmen, besteht da die Möglichkeit und da ist auch mehr Intelligenz. Das fördert ja auch die Intelligenz. Ich bin davon überzeugt, dass wenn ein Kind gut kommuniziert aufgrund von Respekt, freundlich, höflich, danke, bitte, Entschuldigung, grüßt, da kommt man ja ganz anders an. Und ich glaube, da strahlt man ja auch was. Respekt ist zuerst Rücksicht zurück, zurücksehen, Berücksichtigung. Und wenn ich das schlicht und einfach mache, ist eine Wertschätzung, Aufmerksamkeit. Und was ist auch wichtig für Respekt ist, es gibt Respekt für eine Institution und es gibt Respekt als Ehrfurcht für etwas für eine Gottheit. Das sind äh, die zwei Sachen, die das Wort Respekt für mich verbinden. Ich kann nur von wo ich herkomme sprechen. Ich komme aus Kamerun. Ich kann euch nicht über einen Kontinent sprechen, weil meistens wird immer allgemein Afrika als Land betrachtet. So.